Thank you. <laughs> então posso ir embora? Não, não. Se acendam as luzes! O homem pega, mas pega nunca cedo e faz o gato andar de rabanete.